Hai guys, kita sangat senang sekali uh, hari ini kita datang shipment kita unboxing kura-kura sulcata, sulcata baby. Tapi ukuran yang datang kali ini nggak terlalu baby guys, antara ukuran 5, 6 sampai 9 cm. Nah, saya mau ajak teman-teman kita lihat ya proses uh, kita bongkar sulcata dari buka dari tempat packingan sampai kita apa yang kita lakukan uh, pertama kali waktu kita buka packing. Jadi teman-teman ini adalah kura-kura yang uh, belum kita apa belum kita rendam di air nih. Jadi baru keluar packingan, kita taruh di tempat kering ini kita sambil siapin uh, tempat uh, untuk mereka berendam. Nah, kalau kita lihat mereka kalau da baru datang nih matanya kebanyakan masih ketutup nih, guys. Jadi matanya masih masih ketutup uh, kayak mereka apa? Kayaknya kalau kita bilang sih matanya lengket ya di ini karena kurangnya apa uh, cairan di dalam uh, metabolismenya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini setelah kita keluarin dari packingan, kita langsung masukin ke kita rendam dulu ke air supaya mereka bisa minum nih. Nah dari situ kita bisa lihat bedanya setelah mereka uh, minum, mereka bisa makan, uh, kondisinya udah mulai seperti ini nih. Nah, udah mulai sehat-sehat. Ini belum nih ya? kita lagi setelah kita buka bakingan kita rendam dulu di air teman-teman jadi eh, kura-kura uh, ini mereka dalam perjalanan dari Afrika ke Indonesia uh, kita perlu waktu sekitar tiga malam nih tiga malam jadi ini adalah malam keempat jadi kebanyakan mereka mereka akan mengalami sedikit dehidrasi jadi yang kita lakukan pertama kali uh, kita taruh mereka di air yang tidak terlalu tinggi kira-kira satu -kira senti jadi di sana kita lihat mereka bisa minum, guys. Jadi nggak air yang kita kasih nggak boleh terlalu dalam ya, nggak boleh terlalu dalam. Kita taruh di kotak eh, kontainer, uh, kita taruh sekitar 10 sampai 15 menit sampai mereka semua kelihatan minum. Setelah itu kita mulai pisah di tempat seperti ini. Nah, kita mulai uh, keringkan nih ya. Kita keringkan di sini. Nah, di sini kita uh, mulai kasih mereka uh, makanan nih, guys. Jadi kita mulai kasih mereka makanan karena ini udah mulai gelap ya. Jadi kita kasih uh, makanan buat mereka. <clears throat> Selama ada cahaya mereka biasanya akan tetap mau makan nih. Jadi buat teman-teman yang uh, mungkin dapat uh, paket ya sulcata yang kita perlu kasih pertama kali waktu kita bongkar apa kita adalah kita harus uh, taruh mereka di air untuk mereka bisa minum. Jadi sangat penting sekali untuk mereka bisa uh, mengembalikan dehidrasinya ya. Nah kita taruh di kontainer ini untuk mereka bisa makan nih guys. Ini ukurannya udah udah nggak terlalu baby lagi. Jadi kalau kita lihat ini ukuran sekitar 7 sentian nih. setelah kita taruh di tempat apa tempat mereka bisa minum kita taruh di tempat yang kering ya sebelum kita kasih sayur-sayuran jadi teman-teman bisa lihat bedanya ya waktu mereka baru keluar dari packingan uh, sampai setelah kita direndam bisa lihat nih bedanya mereka jadi seger jadi air sangat penting buat mereka. Jadi ketika kita keluar dari packingan kita harus langsung masukin mereka untuk mereka bisa uh, dapetin minum ya. Itu sangat penting banget. mereka ini walaupun setelah perjalanan jauh mereka masih dalam kondisi yang cukup sehat nih ya jadi uh, kayaknya nggak akan ada masalah kita uh, untuk shipment dari 5 500 ekor yang kita masuk hari ini kita cuma ada dua ekor yang apa mati ya di perjalanan jadi cukup cukup bagus uh, untuk shipment kali ini wah makannya ratus banget tuh Oke okay guys, itu aja uh, video saya uh, Oke okay guys, itu aja video saya uh, malam ini kita masih agak uh, repot ini ya. Kita lanjutin lagi video selanjutnya. Kita update kamu apa yang kita mesti lakuin setelah uh, masa-masa uh, karantina untuk baby sulcata ya. Jangan lupa terus nonton video saya. Thank you.